Raya Cara-cara nak tahu raya dah dekat atau belum Senang je kawan-kawan sekalian Malam Tarawih Ya Allah Kepergian arwah imam Ya Allah Dia dah lah tua Dia jadi imam dengan penuh khusyuk Dan ada budak paling macam bola dekat luar Ya Allah Nak sakit aku tak nak cerita tau. Masa puasa hari tu aku nampak kau pegang plastik hitam aku dah syak dah kau ni geng plastik hitam punya. Tapi bila tengok kau masuk tandas alhamdulillah lega hati aku. Lepas 2 minit weh. Dari celah mana weh bau Maggie keluar? Dari celah mana bau Maggie keluar weh kau jawab aku sekarang kawan-kawan sekalian Selama 30 hari kita bertekad melakukan ibadah Kenapa kita tidak teruskan sampai kita mati kawan-kawan sekalian Yeay tau tak Sabun mana Asal cepat sangat habis lepas